Estamos en la escuela primaria número 30, aquí en William Morris, en Torelo y Andonaí, eh, haciendo la nueva entrega del bolsón alimentario, del bolsón que, las chicas y los chicos, las nenas y los nenes eh, tienen en el sistema alimentario escolar, ¿no? Este bolsón eh, tiene la reacción alimentaria hasta el día, hasta el día 13 de abril, para los que desayunan, para los que almuerzan, más de 30.000 chicas y chicos eh, bueno, tienen el sistema alimentario escolar y nosotros para que se puedan quedar en sus casas con el sistema educativo, con las docentes que están aquí, con los docentes, con los profesionales de cada área, estamos haciendo la entrega de cada bolsón, ...y con la currícula también de, cada grado para que los chicos puedan seguir en su casa bueno, cumpliendo con las tareas del colegio. ¿no? Reforzando constantemente todo lo que tiene que ver con la política sanitaria, con la política alimentaria, de ayuda social, con la seguridad, es importante que en dos semanas hemos estado dos veces con el presidente conversando, los, 24 intendentes del área metropolitana, eh, trabajando en la articulación que, que tiene que ver con la construcción de los hospitales nuevos, con con los insumos para, el sistema sanitario de cada municipio, con, la, con, todo lo que tiene que ver con las camas de terapia intensiva, con los respiradores, fundamentalmente con, brindarle tranquilidad a las vecinas y los vecinos para enfrentar esta pandemia, ¿no? Y, la, ayuda, la ayuda directa, que es la ayuda alimentaria, reforzada en cada merendero, en cada comedor, en cada, en cada casa de cada familia, aumentó casi un 50%, pero pero estamos con, todos los dispositivos para, poder resolver esto y, cuidar a las abuelas y a los abuelos. ¿no? El presidente nos cuidó mucho trabajar en el tema de adultos mayores, en todo esto que es el abordaje a, ese sector que es vulnerable a, esta pandemia y, bueno, y que comenzamos a vacunar contra la gripe. Ahora comenzamos a hacer la vacunación de las abuelas y los abuelos en el distrito contra contra la gripe, casa por casa, en cada barrio, eh, en cada espacio, bueno, con PAMI, así bueno, trabajando mucho, trabajando mucho.